Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой или о жене. И я, конечно, думать мог, и я, конечно, думать мог, когда на трубочку глядел На голубой ее дымок Когда на трубочку глядел На голубой ее дымок Как ты когда-то мне лгала Как ты когда-то мне лгала Что сердце девичье свое Давно другому отдала что сердце девичье свое Давно другому отдало Но я не думала ни о чем Но я не думала ни о чем И я только трубочку курил С турецким и горьким табачком Я только трубочку курил с турецким и горьким и табачком. Я только верной пули жду, Я только верной пули жду, Чтоб удалить печаль свою И чтоб пресечь нашу вражду, Чтоб удалить печаль свою И чтоб пресечь нашу вражду. Когда мы будем на войне, Когда мы будем на войне, Навстречу пулям полечу На вороном своем коне. Навстречу пулям полечу На вороном своем коне. Когда мы были на войне, Когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой или о жене.